听说京都开了个老炮包子铺，有包子、炒肝，还有卤煮火烧。到了才知道卤煮没有，需要预约。我特别想吃卤煮，做起来太复杂，太麻烦。上礼拜三是要预约的。嘿，那您下次预约能联系我？ <laughs> 行，一会儿加微信。行。哇，这炒肝特别香。嗯。 太好吃了，真的，非常地道。老北京的豆酱，就冬天我们都吃这个。跟平时有什么区别？它里面有别的东西吗？里边有豆子啊，有胡萝卜，还有肉皮冻啊。嗯，特别好吃。好吃好吃。我们从小就吃这个。终于吃到中国人做的包子，实在太香了。这肉末麻辣面是人家自创的，真是自家制，主要这面条手感呢特筋道。 多杰吃完这一大碗面还没过瘾，又来了一碗炒肝儿。我怎么记得他在北京不爱吃炒肝儿？他说这炒肝儿做的特别好。